Hei, astăzi vreau să-ți improvizez despre a invita. Uh, pentru mine a invita este o rugăminte uh, la o acțiune, adică să te rog să faci o acțiune. Și mm, o să te rog să te gândești la uh, o problemuță de, în viața ta și o să te invit din suflet să faci invers de acum încolo. Eu zilele astea chiar asta am făcut, am încercat nu, de fapt n-am încercat. Chiar am făcut invers de cum făceam de obicei și problemuța s-a disipat, așa, s-a risipit, uh, știi? Uh, ea cred că există, dar în, uh, în părți foarte, foarte mici și nu mai pot avea puterea problemei mari. Pentru tine, sau tu cum ai improviza despre a invita? Ceau!